V podjetju Kronoterm smo razvili novo linijo toplotnih črpalk ADAPT za ogrevanje, hlajenje in segrevanje sanitarne vode. ADAPT se ponaša z energetsko učinkovitostjo A3+, in sezonskim COPM 5.2, nagrajenim dizajnom in izjemno tihostjo. Z njo ogrevamo več vrst objektov, od manjših do velikih, novogradenj, starejših objektov ter tudi tiste z radiatorji. Pri Kronotermu prisegamo na inovacije in tehnologijo, Zato smo zasnovali poseben sistem hlajenja in rekuperacije odpadne toplote elektronskega pogona kompresorja. Uporabili smo novo hladivo R452B, ki je bolj učinkovito, lažje razgradljivo in ima za kar 67 odstotkov nižji oglični odtis od obstoječih hladiv. Complete Weather Protection tehnologija omogoča površinsko in zunanjo zaščito uparjalnika pred vremenskimi vplivi. Zaradi vse bolj strnjenih naselij je toplotna črpalka ADAP načrtovana tako, da je skoraj neslišna. Njeno delovanje lahko na razdalji 4 metrov primerjamo s šepetom, ki znaša 30 dB zvočnega tlaka. Nizko hrupnost omogočajo velik uparjalnik z majhnim zračnim uporom, velik ventilator z variabilno hitrostjo ter materijali za absorpcijo hrupa in dušenje vibracij.